آه آه اه آقا جون کوپه ای قرون ساق لاشی یا اول حالا کارت <laughs> به جایی رسیده که از من انتقام میگیری؟ به خدا من بی تقصیرم فالو به ازم خواستم شما ازش خواستین؟